Egunon, eta eskerrik asko azkenengo saiora araino aguanta duzuen guztioi. Eskerrik asko mudel muti eta EH iri ba, gure esperientzia edo guk egiteko daukagun ametsa hau eh, konpartitzeko aukera emateagatik. Azken naizetiek akaso eman godit lizentzia batxala partabarik egiteko edo? Bai, eskerrik asko. Bueno, aritmendi ikastola gara, e, eh, lehiz ikastola, eta ba, geure buruari jarri diogun e, egitekoa, edo gure irtera, nahi duguna da, ba, pertsona, e, bizitzarako e, bizitza, sortatzen zaizkien egoera erantzuteko, gaitasuna duten pertsona Euskaldun kooperatiboa garatzen laguntza. Eta horretarako egin dugun autopedagogikoa izan da, ba, gure konfiantzaren pedagogia. Ona ekarri... Ez dit pasatzen? Zuzko bai. Paso, paso, bai. Ordan egin dugun ibilbidea bereziki batxiergoan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan da ona ekarri dutena. Eta ba, ordenagailu gelatan hasita, ba gaur egun amesten, amesten ari garen eta ametsori bihurtzeko e, egiten ari garen e, plantxoa da ekarriko dutena. E, hemen ekarri ditut ibilbidean ba, guretzako urrats gako importanteak izan dienak, ezta? Eta lehengo ba, 2000 sortzi beratzi ikasturtean ba, gure ikate dinamizatzaileak guztioi apps kontu bat, Google Appseko kontu bat zabaldu zigun, bai profesionaloi eta bai bigarren hezkuntzako ikasle guztiei. Orduan asmoa zan, ba, gure arteko harremana hobetzea eta seguru nau berak buruan zeukan azala, ba, gu guztiok zirikatzea, baikateak existitzen zutela eta zerbaitetarako erabil genitzakeela eskolan, ba, erakusteko. Handik eh, urte gutxira, eh, amarra maike ikasturtean, sortu zen oinarrizko behartxo bat. Eta gure batxiergoko irakasleak, etorri zitzaizkidan esanez, e, Elena, ez ditugu nahiko ordenagailu, bost, amabost, ma sortzi, inkluso berrogeiko ikasle taldia genituen batxiergoan, eta ordenagailu gelatan hogeta bost aparatu baino ez. Orden, behar horretan jarri ginenean, bueno, eta ze irtera daukagu, edo ze irten bide eman behar diogu honi, hasi ginenean pentsatzen, ba hor, eh, sortu zitzaigun lehenengoko, bueno, esango nauke lehenengoko plana, eta horra hasi orduan digitalizazio plana batxiergoan deitu genion horretan. Este cara ez urrengoko amesedez. Zein izan zan hartu genuen orduan erabakia? Ba, testu liburu guztiak utzi eta modu edo euskarri digitaletan lanean jartzea gure ikasle eta irakasle guztiak. Eh? Eta, bueno, ba, aurten goa da laugarren promozioa horrela jardun duguna. Moodle plataforma batean jarri genituen gure irakasleek sortutako egokitutako material kurrikular guztiak, Google Tresnak lagun genituela, eta orduan bai buruan geneukan, bueno, aldaketa teknologiko honek e, izan dezala guretako beste zerbait eta orduan aldaketa metodologikoaz e, jarduten genuen. Eta horrela, ba, ikaskuntza aktiboa buruan eukita abiatu ginen honetan. Laugarren urtea da urtengoa. Tartean, handik, eh, pasamez ez, Urrengo 2013 amairu an izan zen urrengoko jauzi importante bat. Eta orduan EHik eh EHi sortutako eki e, proiektua jarri genuen martxan DBH-ko gela guztietan. 7 gelatan hasi ginen 13 14 ikasturtean 6 ikasgaietan modu digitalean lanean. E, gurekin batera, ba, elgoibarko ikastola, e, lekeitioko ikastola eta urtzaro ikastola ere horretan jardun izan zuten urrats kualitatibo bat izan san orduan, izan ere lehenengo, bueno, beintzat material horiek plantatzen zutelako kompetentziatan oinarritutako hizkuntza. E kompetentzia garatzea san helburua eta ez beste beste zerbait, ez? Eta erabiltzen genuen erabiltzen ari garen e, metodologia integrazioaren pedagogia. Baina, eh, aldaketak esanguratsuak izan dira dudabarik eta ezinbestekoak eh, gure ustez bagar egun gauden estadio honetara iritsi ezta? Eta, bueno, ba esaten dugu, ba, eman ditugun aldaketa horiek ez direla nahikoak. Eta hemen balen Joanek eta beste hainbatek ere adierazi dozu ez, eraldaketa behar da. Eraldaketa E, ez bakarrik kurrikulumean, eh, eraldaketa evaluazioan, eraldaketa ikasle eta irakasleok bete behar dugun rolean, eta eraldaketa ba, sistema osoan. Eta lehen aipatu duzue, baterun batzuk hemen aritxuz arienok, ba, aldaketa, ero eraldaketa disruptiboa, hau da, aurrekoarekin apurtzea, suposatuko duena, eta sistema oso hartuko dauena. Ez bakarrik eh, teknologia eta ez bakarrik metodologia. Azkarra Gomez Elena, Orduan, ari garena momentu honetan e, diseinatzen guk batxiergorako hau da nahi duguna eta amasei amazazpi ikasturtean honekin abiatuko gara eta planteatzen ari garen hau da. Zer da, amesten dugun edo e, jarri nahi duguna matxan, ba, ikaskuntza aktiboan oinarritutako gelak nahi ditugu. Ez? Gelako lana horretan, irakaskuntzatik ikaskuntzara. Aktiboa, kooperazioan, aktiboa kognizioan, aktiboa komunikazioan eta aktiboa esperimentazioan eta manipulazioan urrengokoa. Beste bat, proiektuetan oinarrituko dana da. Egoera guratzuak eta bizitza errealean gertatzen direnak gelara ekarriko dituenak. Kooperazioan, hemen esan dagoen moduan, ba, elkarrekin eta elkarregan dikasko ikasten dugulako, eh, lehen joanek eh, erakutsi digu hori, eta ba, e, ikasgaikako plantamentu horri hori gainditu eta anbitokako lana plantatuko dugu e, batxergorako. Urrengoa. Beste gako importante bat eta gure konfiantzaren pedagogian ezinbestekoa da, ba bestera bateko begira da, behar dugu gure artekoa ikasleak beste modu baten begiratu, konfiantzasko begirada deitzen diogu guk ez, eta komunikazio eraikitzailean oinarrituko dana, eta hori zainduko dauena, beste harreman estilo bat izango dana gure geletan, bukatuko segitxuen ez, eta planteamentu metodo arkitektoniko bat, ba, metodologia horren zerbitzura egongo dana, ez? Zer nolako espazioak beharko ditugu honetan? Ba, segurti, kafeteria baten antza handiagoa daukatenak, ba, gaur egungo eskolen apaino, ez? Espazio zabalak, argiak, atseginak, eta gero modu desberdinetako metodologia kalbideratuko dituztenak, bakarkakoa, talde txikitakoa, taundietakoa. Eta ikateek horretan guztian zer, baduda barik guretako palanka ezin hobeak dira. Zertarako babatetik hogeta bat garren mendean e, gure pertsonek beharko duten e, eh, kompetentzia digitala garatzen laguntzeko eta bestetik ba hobeto ikasi eta irakasten laguntzen digutelako, ez? Eta hau da ba, amazazpia amazortzirako prestatzen ari garena. Batxiergoan eta momentu honetan hau eta bederatzi irakasleen erekin batera, ba honetan amets honetan gaude. Ez? Ba urte horretan, batxiergoako lehenko konbaian, epiko dugu hau. Eskarrik asko. Mila, mila esker.